Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib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 Tapi tak sangka pula banjir ni bantal ya Allah. tu pun habis, tilam pun habis, barang elektrik tumbang semua dalam atas. Sebab tahun sudah makcik kena juga banjir. Pecah air tu di bawah, makcik kalih kan ke atas. Kali ni kali di atas pun dia tumbang tak lagi sekali ah. lagi, lagi satu kali problem. Baru setahun berganti, dah gosak lagi pecah airnya. Allah. Makcik sampai situ dalam pukul 12. Tapi apa eh, Lerela tak benarkan kita lalu sebab air masih tinggi lagi kan. Nak tengoklah rumah sampai mana. Ha, tapi anak-anak buah dah cakap dah. Dia kata rumah Acik dah bumbung dia kata. Yang kata dapur lah. Dia kata yang atas tu pun dah tinggi dah. Dia kata tak payah balik dah cik dia kata. Acik balik pun tak ada selamat apa-apa dia kata. Ya menangis, Allah. Dek menangis. Ha, bukan rumah ni rumah baru, rumah lama kan. Mak cik pun dah 69 tahun kan dah, eh, dah, kan pada kecil duduk kat sini tahun. tak adalah duduk kat sini bab kata orang duduk dengan anak apa semua kan tapi ni rumah rumah pusaka orang tua lah kita duduk hmm, betul takkan nak tidur kat atas tu dengan selut Kau ya Allah selut sampai situ tu, kan tak boleh tidur dah tak ada apa yang boleh diselamatkan kan ha tu dah anak-anak cakap ni eh, ada air api pula tak ada kita mengharapkan anak-anak warga mas tak boleh buat apa-apa tak ada macam makcik duduk je kat sini boleh bercakap aja buat kata orang tak boleh tak larat kami ya tak buat kan tak boleh anak Inilah uh, dampak daripada banjir itu guys Jadi banyak orang istilahnya kayak macam sedih kan Barang-barang dah hilang semua Barang-barang rosak kan Elektronik-elektronik rosak macam tu tu lah Allah Anak -anak jatuh kan lagi susah dia kata Nanti duduk kat sini lah So hari ni kita ada tujuh tim tujuh tim kita ada okay, uh, ah, Float setiap Squad. team tu so kita ada tujuh buah kereta Orang hari ni Uh, enam kereta pelajar satu kereta di uh, dipinjam oleh pensyarah kami Dr. Allah. Sufiah ini lumpurnya uh, guys dari ya fakulti uh, Quran Sunnah dan hari ini kita orang target uh, uh, tadi sulit datang sini kita dah uh, bagi bantuan food bank kita kita buat collection kita kutip dana daripada kawan-kawan dan juga ada yang bagi sumbangan kewangan lah. Mm-hmm. So first sebelum kita datang sini, kita uh, letakkan uh, semua bantuan kita tu dekat food bank. Uh, okay. Kemudian daripada sana barulah kita menghala ke sini lah. Dan uh, kita bahagikan dua tim. Empat dekat sini, tiga dekat sana. Tiga dekat ya lewat besar. Uh, so hopefully kita boleh, paling paling kurang kita nak cover, nak buang lumpur-lumpur ni lah. Uh, yang kita pergi uh, pertolongan untuk membersihkan rumah lah. Itu yang penting sangat lah. Sebab betul, rumah betul, ni lumpur sui. tebal sangat. Ha. Jadi memang setelah banjir itu, yang paling istilahnya membuat kita itu butuh bantuan ya perlu bantuan yaitu untuk membersihkan lumpur itu sendiri kayak setelah banjir ya sampai sini lumpur tapi kita orang dah dah ni sikit-sikit tadi dah dah hancur sikit-sikit kan ha, ah, tu ya nak nak perlukan tu lah nak bantu-bantu bersihkan rumah lah <laughs> macam tu lah tapi ya yang perit sangat satu ah, satu hari yang banjir yang besar tu itu daripada kita orang malam tu sampai pukul 11 pagi kita orang tak dapat apa-apa bantuan, tak dapat makan, tak dapat apa. Ya Allah. Uh, masa tu memang sedih sangat-sangat. Uh, akak dah gastrik. Bila gastrik, kita tak boleh lapar tau. Bila kita lapar, akak dah menggigil, kepala akak dah pening. Lepas tu ada satu kawan tu sama meniaga. Uh, dia bawa ada nasi. Akak, mana akak dapat nasi? Saya dah menggigil ni kak. Saya, uh, saya gastrik, saya tak boleh lapar cakap dengan dia kan. Ha, ya ah, lepas tu dia kata, ah, ambil lah Maria, ambil lah Maria. Dia kata, dia bagi dengan akak. Lepas tu kita makan empat orang nasi satu bungkus tu. Bayangkan tu, dapat dua, tiga suap surat jadilah kan. Ada juga lah perut. Tapi satu hari tu memang sedih sangat. Memang sedih, sedih sangat. Tapi tak boleh nak menangis pun tak guna dah kan. Dah benda tu dah ah, dugaan ke kita. Kita Betul. tak boleh buat apa dah. Semua bukan kita je semua. Akak habis semua kereta, motor empat tiga biji, barang emas semua. 100% lah maknanya kosong lah maknanya bila kita masuk rumah ni balik kosong zero habis baju pun betul-betul baju selai sepinggang je yang masa sehari tu air laju tu bukan air bukan air orang kata yang yang tu tak air macam air sungai laju ah ha, macam tu lah air tu yang kita ya seberang sampai sana tak ada bantuan apa tidak uh, eh, tak ada bantuan apa mm, maknanya tak ada bantuan apa-apalah maknanya kita orang uh, eh, bekerjasama lah satu taman ni uh, eh, antar perempuan-perempuan dulu budak-budak kecil dan tak seberang sana baru kita orang sampai kat sekolah tapi yang saya kesal pasal malam yang pertama hmm. malam pertama tu tak ada satu bantuan pun datang yang nolong kami untuk berpindah Allahu akbar. Jadi mungkin ini dadakan guys. Jadi banjirnya itu uh, belum apa namanya ya? nggak ngerti juga. Ini mungkin seketika langsung datang banjirnya sehingga uh, pemerintah ataupun kerajaan di sana juga tidak tidak mempersiapkan gitu. Pukul sepuluh lebih baru lah saya nampak bot Jepam datang tolong hmm. hantar yang tersangkut atau bumbung antara dekat sekolah agama. Itu ha, yang saya dapat. Ya Lepas tu pada malam tu kata orang yang mana OKU, hmm. yang warga emas apa semua, semua randuk air kami pun kesian kan. Padahal ya kami pun nak tolong pun dah tak berupaya. Pasal sampai 2 pagi, 3 pagi kami nak tarik orang lagi kan. Mm -hmm. Itu yang masalah pasal pertolongan kata orang Betul, tu bantuan sorry. tu lambat. Bukan kita nak uh, kata orang tu nak anu dia pasal dia orang pun banyak lagi kerja di tempat lain kan. Tapi kata orang tu selalunya kalau banjir dekat ulangan memanglah sungai serai utama dia orang tu pergi tapi kurang-kurangnya ada juga bantuan kemari itu yang saya kadang-kadang tengok kesian juga pada warga emas warga AKU hmm. kanak-kanak sampai kata Itulah. orang tu pakai budak-budak kolam mandi tu kolam mandi buat budak tu ha, itu sebagai apa kata orang perahu punya alamat tapi sampai, sampai, sampai bila dia boleh tahan pelampung tu pelampung tu pun untuk budak-budak air tak ada macam mana waktu nak tolong Betul. Sama juga kenapa tu nak timba air longkang pula cuci rumah kan? Eh, itu yang masalah dia. Kalau air ada, orang datang pun mana kita senang buat kerja. Kan? Datanglah kata orang dalam lima, enam orang tolong. Ha, kita tak gaduh. Ini datang air tak ada. Kita nak buat apa? Orang datang tolong pun air tak ada. Api saya tak gaduh, air. Nak cuci macam mana kan? Jangan kita nak mandi pun, saya dua hari dah tak mandi ni. Ha, kata orang kata dia mandi basuh muka je tu saja je kan. Kata orang terpaksa lah. Pergi tempat lain pun sama juga orang berebut air pun tak ada juga kan. Ha, itu yang salah utama sekarang air. Buat masa ni keperluan saya rasa ya Allah, yang bagi, yang bagi untuk sampah lah. Pengangkutan sampah yang diperlukan uh, ah, ya, ah, roro lah. Uh, sebab sekarang boleh kita tengok pun mana-mana pada nanti pada hulu memang uh, sampah dah lho. Tak tahu nak buatnya bersih rumah pun kita tak tahu mana kita nak campak sampah tu. Dan satu kalau boleh bagian majlis ke ataupun daerah peparitan tolong datang ke Sungai Serai ke mana-mana tengok betulkan longkang ataupun gali sebuah sementara supaya air boleh mengalir keluar. Betul betul. Buat masa sekarang pun suasana kampung saya ni tak boleh nak apa sebab air akan bertakung tak. Bersihkan atas saja. Lori sampah. Kau boleh setiap eh, lori setiap penuh ambil. Itu baru boleh nampak menyenangkan kita bila sampah macam ni terlonggok selagi tak clear kita akan buntu mana barang sebenarnya banyak lagi ke atas ha, boleh katakan 100% rosak pada barang elektrik baju-baju semualah barang-barang dapur keperluan yang asas hmm. semua dah ya, musnah lah banjir pihak TMB boleh datang rumah-rumah untuk melihat takutkan dia orang kita tak bukan pakar dan tu kan bila dia tu takut trip ha, tu kau boleh TMB dalam kau datang rumah cek. okey boleh guna boleh implant okey on ha, tu saya risau sekarang benda itulah lah. rumah-rumah kampung yang apa yang tu okey guys dah selesai videonya so memang ya yeah, musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga orang-orang yang memang macam yang tidak terkena banjir juga ini menjadi apa ya ujian Karena kenapa Allah nak menguji seberapa besar cinta kita kepada saudara-saudara kita ni kan macam mana nak bantu macam mana nak kerahkan tenaga kita yang sehat ni yang tak kena banjir ni datang kat situ untuk membantu orang-orang dalam kesusahan tu dan memang yang terpenting adalah daripada pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan itu sendiri Allahu akbar semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan, kesabaran dan ingat bahwasanya setelah musibah ini Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik lagi insyaallah. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.